Em nome da província São Francisco de Assis, eu, Frei Luiz Fernando, gostaria de parabenizar Frei Sérgio Antônio Gergen pelo seu aniversário. Frei Sérgio, tu és uma pessoa muito querida, um homem da militância, da luta, do testemunho. Saiba, Frei Sérgio, que tu és muito querido por nós e por isso eu estou te parabenizando. Frei Sérgio, feliz aniversário, muita paz e muito bem, sempre firme na luta.